大家好，我是 Toby。我爸最近痴迷于做中餐，之前有粉丝告诉我可以学做蛋炒饭。我今天找来了王刚老师的菜谱。本期视频我跟大家分享蛋炒饭的做法。但是我爸看不懂中文，所以我给他 Google 翻译了一下。哦，Rezept gebratener Reis。 Der Zweck des Hinzufügens von Speck besteht darin, Salz zu ersetzen. Okay, kein Salz. Um die Salzigkeit zu erhöhen. Oh. Fügen Sie eine geeignete Menge öliger Pfanne hinzu. Wir haben mal ein bisschen Wärme abgekriegt, aber er funktioniert noch sehr gut. 准备鸡蛋两个打入碗中。 Das machen wir heute mal mit, mit einem Spezialwerkzeug. Jupp. Einmal. Eigelb und Eiweiß getrennt. 准备适量的鲜玉米粒切散备用。加玉米的目的是增加炒饭的鲜甜度。嫌麻烦的同学可以加少量鸡肉。准备腊肉一小块切碎。加腊肉的目的是为了增加咸鲜味。 来。准备腊肠一小块切碎备用，腊肠和腊肉的作用一样，增加咸味。准备鲜香菇两个切碎，鲜香菇的目的是代替味精，增加鲜味。什坦尼菌子？还有什坦尼菌子？那不，那不，那不， Bloß wo? Was wäre jetzt, wenn ich Morchen gesagt hätte? Habe ich auch. Eins, einen kleinen noch Jetzt hast du raus, wie es ja. richtig geht. So geht es richtig. Shiitake, Scheiben, Roll, Hobel. 沙发是坦克，是按摩的首先，我们把锅烧热，锅烧热之后加入适量的油，滑锅。热油倒出之后，再加入适量的底油。然后将准备好的蛋清下锅炒香，炒吗？蛋清炒香之后倒出备用。再加入少许的植物油之后，将准备好的蛋黄下锅爆香。

翻炒均匀之后，将准备好的米饭加入继续炒至。再加入切好的香葱粒，然后调节风门，转小火，将米饭翻炒五分钟。这一步的目的是让所有原料的香味进入米饭里面。炒制的过程中，将米饭炒至透明。然后在四底再加入少许的生抽酱油，锅边淋入，然后再转大火翻炒几下。 最后加入适量的葱花、翻炒均匀，至可出锅装盘。Sieht er aus? Die 道干香松散美味的家常蛋炒饭就制作完成。嗯，sehr gut. Lecker? Mmh. Mache ich morgen früh gleich. Und? Fandest du es jetzt schwierig zu kochen? Nee, überhaupt nicht. Das ist das einfachste Gericht in China. Und das kann jeder. Hautsche. Hm. Köstlich.